bafunye zi first grade n'abantu bafuna maxi nya kutandika okwebuuza ebibuuzo bya unebu bwabanga n'omuntu atasomye kimala asobola okufuna maxi nya obubonero buna unebu esetinga bibuuzo bifaanana bitya medde ekirala kyenalemu bibuuzo ebyo bagenze okusiiga ekifaananyi nentunuulira ngaamasomero agakoze obulungi gegaffe wano kampaani wakiso onegawa ekifaananyi nti buganda ne westan mwe mwabadde abaana abakoze obulungi abaana mu eastern ne north ne bagwa kakati ekikulaga ki medi eprc economic policy research center emakerere erina maapu gyeyasedinga eyobwavu buli buntu bwolaba ebintu ebyo era bwojja olaba nabino bwebifaanana ngaabalinawo kati olwaleero mumedde okusoma obulungi tekukyali kuli kwe mwasoma nti olina kuba mugezi okusoma obulungi mukadde walina kuba na ssente mu bino ebibuuzo mukadde walina okuba nga yabadde asobola okusoma okufuna omusomesa nakuwa ekinga omwana we asobola okufuna intaneti asobola okusoma ku zoomu n'ebirala kati mu bufunze nti obubonero abantu bagula bugule maxesapreward nti abalina esente bagenda kusoma bulungi kubanga gavumenti etera eyagala okusetinga ebibuuzo nga si bizibu nnyo abaana ba upe bayite kakati kyovola nti omwana ataasoma p6 najja mu p7 nga ne p7 yagisomye matankane asobodde okufuna nnya ekyo nno kizibu eri eggwanga lyaffe nakiri kyeggambye ekiraga apasai obutali bwenkanya obw'ebyebyenfuna obuli mu ggwanga muno bweyoyokera bulungi nnyo mu byenjigiriza kaakati medi oli kuziwasap gurupu nyingi oteeka obanga watandisa okulaba ngaabantu onlineku online batandisa okuyita application za s abaagali amasomero amanene mu bufunze baziyita bayinza n'okutandika okusomesa bali abaana bewa basebamala bali abaana affe abemasuuliita abaana affe abawano kisenyi kamuca abo abewa muganda wange kivumbi abo bonga balinda ki ekiddako bebuuza ki ekiddako webuuza ki ekiddako waliwo abafunye ekiddako bakula ne luli ne batanga amasomero ne bagamba amasomero wano amanene agaabaguuda ga international school n'abaana bannasale baddayo okusoma ngaemoroko ziraba zipakingawo zidropinga abaana negwe abaabamu emeddi nga babagambye balinde mbu obulwadde bukyatambula so nti obwo obutali bwenkanya obuzimbibwa mu ggwanga lyaffe bwebwo bwolaba kati bwe twatuuse ku covid kubanga kati covid nalinga medi nga ali mu kampeyini nga mbuli abantu be kampala mbu uganda erimu saidi bbiri era nenga mu kampala central yesiga obulungi ekifaananyi oluguudo oluva ku kira road ne lujja ne lutuuka ewandegeya ne lusala kampala road mpaka wali kugundi ku lugobo bipass saidi eyengulu nsi ndala kololo 1234 uh, nakasero uh, 124 nakasero 12 kubanga 3 ye, ye wakiseka ne 4 ye wano wansi nti abali mu nsi ndala medi bali bagula muzakedi sosakedi mu moro era covid yaggwa bebasooka okuta bwe babeera basaba basabira ku all saints ne mukabo basula mu doola basabira ku cras the king basalira ku wa bmk eh, yes aho basalira kirase eh, era bwojaga hmm, ono nga tetumutegeerawagiraba eh, kakati nokkirira eno nembagamba kamoca nobatunuyange era ddala yemmwe nogenda ebukesa e nokkirira mu kisenyi nembaga olwo oluguudo lukulaga anti omuwaatwa oguli muki mugwanga muno Netutuuka kuku mmere gy'obadde oyogeraku medi mbadde nsiba no magamba tuli mu buwambe nze abadde ng'abeerako mu makomera ga mwami museveni bakubuulira essaawa gye bakuggulira ne bakubuulira essaawa gye muli emmere ne bagira lookapu bino yawulire lokodawun era kalookapu gye bakusibiramu kakati medi abantu bo medi wano nzinakula eh? maama muzzukulu wa mukalo ng'atumanyi tetulya mu kyalo amanyi tetusaba mmere ebyo nga tubirina naye medi wali ewaffe naruvule rc enaku bbiri emabega yagaa nayita mu bantu abesobolako nefuna emmere negigaba ne bagaa bajja giga basaawa ttaano abantu babaddeho ku saawa emu ewanna abakyala mukyala semata zagenza okuwera bbiri ngaabantu bayitirivu nagamba bwe ziwere esatu abantu besse ne batandika okugaba emmere medde olutalo lwabaddeawo singire nga mmere eno singa bagigabe kawungeezi oba singa bagige abantu abatemanyi babaki tebagenda kuttiŋŋana medi tunatera okufuna bupasi ovula kati buli omakkubira medi nfunireyo ku mmere ngaate tasaaga ali sirias okufuula abantu abaddu okufuula abantu abasabiriza programu nteeketeeke era mbadde njogerako n'ababaka abamu ne mbagamba ekyokugamba nti muwe abantu emmere si solution muli mukugwa mukateeka omu emuseveni kazza abateekateeka bwe yagaana okuteeka ambulensi balemedde okumusaba ambulensi ne bagula zi takisi nebazisak ne bazisiika kirangi mbw ambulensi wiwiwiwi mweno embeera zaali tezirina mugaso nga bagaba omulaga wa covid yeetaaga okusigeni nga tezirimu okusigeni ne bagaana okukola enguudo ne bagulayo obugomagoma awo nebayiwayo bumalamu apangisa greda ne skascan kakati mbwobikolerako byabufuzi naye nga medi tulina omuntu akutukuŋŋanyamu sente buli lunaku buli kiseera ne mu covid azitusabye bweowereza omuntu ku mobile mane kuliko omusolo bwogenda okugula kino bwosasula gundi yaka kuliko omusolo bwosasula amazzi kuliko omusolo zonna zikuŋŋanyiza aganya okutuddiza abasubuzi nali wano wiiki ewedde tulekana bali bagamba mwetemufayo bobalekane senga kaffe tukola ki tulya kati buli omwafuuka omuddu medi asabirize akolere buli wamu so nti nze kyenjagala okusaba naddala abakulembeze abakulembeze babatonda babalonda kusonga mu ggulu ddene mugende mugambe eggulu ddene abantu baffe tebalina mmere kubanga omuntu gwewadde kira ettaano zigenda mulisa naku meka okujja omusabira akalwakaddako naliwo nnyo ku lwammwe kubanga kati gwokyetise obaana abuuza lwaki temwetikka sente z'omudwale za covid ezemiliyoni ekyenda oyo musomesa mukwano gwange mister mutai musanze ali mukunoonya sente muganda yafudde covid emasaka naye kati beetaga sente z'okuziika kubanga kati okuziika tebakkiriza kuziika babasa emiliyoni nnya nemubuuza nanga sigenda kuziika kubanga kyenyina okukola omusomesa ali mukukima kasevingi ke akaweereze si muganda waawone bagende baziike muganda we wawuddeyo kyabadde emukono nga dokita yafudde dokita munaabwe eh, gwe baaligambe banetuswala ono kale katuleke kasasasuddeko miliyoni atano bagende bamuziike nga omulambo ti kati muno omugambo okusasulira omulambo asasula so kyeŋŋamba medi ntegeeza wenna gyoli nti banafe aba mtn balisa enkola yitibwa kibanda express nosobola okulaba uh, firimu ziviira ddala mu action ez'amasasi so madi mbadde ngamba bano abatukuŋŋanyizaamu ensimbi mm. ne balala okujja ngaabagabi b'obuyambi madi njabawo ekyokulabiraku tulina obwana buno obukalamu gyobeera ku street bwe kabeera ka myaka ebiri kakusaba bwe katuuka myaka mwenda eh, ne kaba nga akakugira nemuloka kagikuba oluyi bwe bawere kumi netaano balagawa aba alina okukulumba akugjeko ebintu nja kutegeeza abalowooza nti mwe mukoze muteredde temugenda kwebaka mu bisenge ebyo muzimbye abantu tebagenda kutya simaba securico bemutadde ku mayumba gammwe ekyo kibalaba e south africa ekyo amagye ne gajja ngaabantu balungwa omuntu alina enjala tapowa bakulopera simanyi abaana baze nazika akasimu wiiki ewedde abavubuka bana balumbye omusomesa amakerere sore kyambogo college ngaali ku staff quota webasula nebajja saawa 12mujjako essimu nebamukuba yafudde so n'olwekyo nti bwe tuba twagala okubeera n'emirembe tuleete obwenkanya tweyanza tweyanza village kazi kukubiriza okwezibwayo ku essaawa ebbiri honorable mwana kivunisa obuza kutuliza se eh, medica soke njozeze abasiramu bonna abatuuse ku lunaku lwa idi alaluha nembagaliza mukama katonda yabadde ensi ya bulijjo mm. kubanga bulijjo yidi eno yesingako evumbe tuyita bakaija bano mm-hmm. ne bajja ne balya ku bintu leero twadde tulina okumira mm-hmm. ebbali era nolwekyo naye baswaba basobola tugiyitamu mm. mu ngeri ya bulijjo tusabe mukama katonda akkiriza okusaba kwaffe kwonna atumalire n'ebyetaago byaffe medisobola era butasinziira wano ah, oliala abantu aba abamawulire naye si bamawulire kuba journalist yatrainingibwa mu sukuulu nga gyomanyi balina byebatakola era nsiimye nyo abantu medias ezisinga obungi sinia sinia editors nga bebakubira bakuba kusimuyanangaa hmm? bino byetuwulidde omu nagana uganda bano wetuuse hmm. nga sinia editor sijamwogera bakube nitwogera nitwogeraga nebanange hmm. uganda bano wetuuse hmm. ti omuntu akeera enkya tonabawadde nze wadde okwekoona akakongovule hmm. <laughs> akagere wekatwadde kufunfumu hmm. sinabadde ekoonako noli nga abise nti aba ah, musajja ayinza n'okuba agenze lairailala bikulu kubanga us era mbadde nyina okusaba ennyo kako kalinki Eh. mp muwanga involved in motaxi waliwo abagise fato eh, embi nnyo naye mba mujjanja muka dispensary empigi eh, kakati uh, basobola okuleeta ebizibu sisita wange bwalabye mm. afunye pressure mm. ate mbadde n'okutenyakozi mama wange akafiirwa omutabani mm. kati nga bwomugamba nti negwe yabadde naye kuidi naye agenze musirakire naye osobola omuttirawo era kubadde kusaba kwange nyinti tawulira kositali nyokutali nyo okuloboza zino hmm. nenadi bino banabiwulira naye sinayogera naye nensuubira tabiwulidde era tibimutuuse mu matwago naye njaga okutegeeza abantu nti nze sinakufunako kabenje konakona nakedde obedde addi mu nimiro envuddeyo nenyinda ku zoom hmm. mpulirize paalament nenabanja kwan nasoma ekiwandiiko kino kimalamu amaanyi nenga nti ekyo njabiwuliriza ku zoom oyo hmm. <laughs> njabiwuliriza ku zoom nabiraba nga tebirimu mulamwa ah, naye nga ah, ajoga hmm. ne gavumenti ya uganda ejoga bannauganda ne paalament kubanga ekiwandiiko kyasomye tusobola nakukitwalira bakatale Eh? nokibasomera nebatavaawo polikawunga okisoma naye bamwambala suuti ffe emijje tulina tuli bawonalego tulina okutula nitukuwuliriza batusomekeza bugumiikirizaayagaa nga tebikunyumirateekawo feesi muwa amaanyi asigale ngaasoma nolwekyo mukwano gwange totuyisiza bulungi nnyo obutatulabawo otuwa ebintu bwe bityo anaye tukirize awe mwatutuusa bwe mututwala medi njuzayuza abaana bangi mu mbeera eno abaatuula ebigezo ne bayita era mbaagaliza ne tuzeemu abazadde amaanyi medi waliwo paniki eh? erinnyo mu bazadde bano bamusibataayi mm-hmm. education nungi naye waliwo debeti egenda mu maaso bwe tutagiyingiremu namaanyi kubagumya Hmm. wakati mm. kuga nti omwana ogenda omusasulira emiliyoni kikumi mm. eh? mm. agenda mu sinia five mm. oba bibiri eh? nti asomere mu somero obwana mu mbeera eno mm. uh, ndowooza obunafu bwabakulembeze baffe balema okuwa eh, abantu omanyi trust yafa mm, mm, abantu tebeesiga mm, gavumentigyogenda eh, ah, ah. noli eh. kasaga nti medisi kyamwesiga kiba kiwete ah, wabaawo kati fe tubeere mugoneka hmm. eggulire olibulidde muki tikusipiintibadde ku puroguramu yani netanza yasosa okuŋamba muganda ngeyasa nemugaa oyita ku cbs anti waliwo amutwaperezo aka nemuga naawe nakamukubireko nemukube nga ti amukubire musajja mulamu alina waka kakati eh, kiprogramu ani yabadde yadde ti medi media netukoga nti <clears throat> aba medica katulinde eh, eh, yani eh, no medi bifune ku program ya medi hmm. akatunewa binafuluma mawulire ngaomanya medi awo atuatandisa okukukolaki oba buwudde katulabe aba mumawulire naga ku program ya medi kubabyogeredde ekyo kimala trust hmm. kati gavumenti zaffe ezaafrica naddala eyawano erina obuzibu bwa trust okubanga abantu bagisaamu obwesige ngaoli alinda naga nti byebinanga biganye kaninda ekya gavumenti hmm. naye kati abantu gavumenti ah. beyogeraga hmm. nti ah, e, e, e, <laughs> okyesiga eh, eh, ngaate gavumenti emaze okwogera <laughs> eh, kinavaemengotegeza nti gwesiga eriryo terikyavako nsulo yamazzi ganywebwa bamala kugateka mu testi ndala naga nti aga amazzi katugakole ki tituganywa kati gavumenti yaffe oba olyo nereta eddagala kakati mu nsi endala nobody would settle teri government yandi baddeye bakana tulo mm. ngati nakakasaba na Uganda kwa kyadagalati mm. ya lyali lyamazi yaliye tugambe tayari mu newe ne wafe tugambe temuti yatemwali mu butwa eh, ne kati <laughs> wa ne wafe yali kuba yali just water yali just water yali just <laughs> water yali jure nade ne mutu nade ku milimo ne eh, eh, mutu nade ku milimo je akora state mu te president nata vayo bujo ya e nata vayo bujo ya rani ya covid ngaba kubiye abantu ba amazi water mm. eh nenga bebata yo wero demu Eh, omu bwati asitukiramu bakyea you endangering millions of people they don't matter nolwekyo gavumenti yaffe kyesinza okuba nakyo nti abantu bajinamu buki bwesige kati ku nsonga ngene education mm. compound sit mu mbeera eri eryanisate hmm? gyotasobola kussaako buli omu n'ateebeza ti kinagwa ddi bandibadde balina enkondo sedduga ebesigama yandibadde gavumenti kyekola ki kyeyogera katulabe puroguramu ya gavumenti eri abaana baffe ne bagenda okuwulira ngaate owakulira mu education eh? omukungu yeyasoose okutwala omwana we mm. naga eh, oli alimu bali abalimu omwana wooli kuba olugambo lutambula tiolugu tulugira nekukyajega ku whatsapp gwe twalina nti anze nagenze ndi tanzania nsoma mm, mm. ngaate oyo akulira ebyenjigiriza wategedde nabali baterebuse mm. Eh, so at the end of the day buli lwe mukola ekintu nga mwe abakulembeze temuki n'otunga ekkooti nga gwe omukulembeze mm. tosobola okusejjambala eh, nga n'ozimba eguudo amasomero togendayo tolwalirayo tyali wona omu gokkiriza gwe novanogaolinkwenga nti mm, nzamalwaliro ago sebuka nesente muwale tebalina dola sigesiga kubanga bentwalayo abantu bange eh, bayinza ofunirayo muki obuzibu ani anatwalayo nze nomusindika ngendeyo so at the end of the day nebaba ekyo ngaokimanyi mm. by the way kuba president ngoli president ngaokimanyi nti awo media awo ninawo obuzibu omanyi omusajja bamuyita john mckay yagamba gweyali esimbi nayaga no mm. if youre president you don't mm. start it like that oba yaga kuba president waggwanga wadde kyogera nange kyenjagala okwogera nekyebakyogera bwe batyo medi be nzija wano nimanyi bingi nnyo naye wadde ate dicoposition naye sinza kujjano njogera ebintu bimala mu ggwanga mm. lino maanyi kubanga njagala ndisange nga lissa mwengawali mu process eh to to ya president adako mm-hmm. alishange ngegonga likolachi lisa so sinza kujawano nende na njia wana abana tite mugema ate mukola bichi sisobola sisobola nebembanga manyi bayinza obakuba amazzi tekiri mu interest yange kujja mm. wano kubanga enkyanze benafuuka mu gavumenti njakuba n'olugendo lunene nnyo okuzzaawo gavumenti okugisaamu obuki obwesige n'olwekyo kubyenjigiriza bottom line eryemu mm. one nawadde nenga nti bino binobubonero bakukuttemu so abantu betalikoga nti mwakuttemu muba mm. n'obuzibu mwagadde okulekawo nolwekyo gavumenti yaffe uh, ekole ekisoboka kyonna okulaba nga ani nga uh, trust you an it mm. obwesiga emedi obubwo ewaka nebuddayo essaawa ssatu oba ttaano ez'ekiro hajja ti oli mukwano gwange amanya nti media abadde akola ne babadde onyumyamu n'ekibugwaga nti abadde anyumya naye bwetugaga nti oh, nekyakatambalako ndabeko hmm. nekya kino ngaomanya nti olina obuki eh, obuzibu nolwekyo gavumenti yaffe bino bottomline byonna kaija byabadde agala bwewataabe trust bantu kuzaamu bwesige mu gavumenti naye gavumenti kyekoze kyegavumenti webaga nti bane eh. mugumiikirize eh. bamanyi nti nabo bagumiikirizaolwaki eh, olwokikoze ku lwa bulungi bwaki bweggwanga bino byonna tujja kujano tunonye mm. emboozi twogere ku byeducation nga bebigwa mm. question eri nti nti ate gavumenti baba bagijjamu obwesige osobola obuzaawo so kati government twanga conclusion nti yala ya losing a trust mm, obwesigwa obwesigwa obwesigwa osobola obuzaawo bwoba tosobola buzaawo gwoba okyakola kikubukulembeze kabanda yali bateddemu ekyo kabanda neta jessica olugenda bekweka munze mpagira museveni hmm. eh. eh. aroma nabaolia bankweka bagamba nze mpagira museveni hmm. siri wenaremu tosobola kuba mukiswanga toli nkuyege hmm. eh. otante otya nobeera mukiswa <laughs> mukwano gwange aliwana abo bonna liyalite mu mutima gwabwe emmeme n'omubiri byebyogera birala bibamanyi birala ne bibaagala okwatula biki ku birala so at the end of the day hmm. nabo benyini bamanyi nti ekibaga nti ve ndi wa museveni ate bo balowooza ti museveni abantu bamwesiga wapi kubanga gwe obadde ne gavumenti emyaka asatu bayinza kubanga yo bagijjamu ti obwesige nga gwe bakyabukutaddemu its not even about museveni kuba museveni muntu olaba bebambisa olwaleero hmm. bebasobola okubika omuntu yenna mu ggwanga lino naawe medi nange nga mungu agezeefe ate okugera mm. abasiraamu tukukkiriza baki nangu ate ku munaana netukuteekayo kati kumunana olwagize mwandibadde munteekayoera babe mushuka omunana gatikati bano bogera nnyo tutwase kuziika munanatwagenda okuziika mukyala wa haji kyanjo eh. kati imamu kasozi yali mc nagande obudde butolwagira <laughs> haji kyanjo naga bannange mm. abogera bebatugumyako ebigambo byebogera netusigazeek <laughs> leka baleke babiri boogereyosozi yagamba netugenda okuziika nanga tyabange obudde naye nga boogera obudde tuziika mukyala kyanjengate abadde kukwano gwe nerinya liba lyakyuse tebakyakwyita medi tebagati abadde medi maiti mulambo mugenzi omufu byonna ebitisa omulambo banadi mugukwate bulungi mm. kiba kyakwita amanya nti medi mumukwate bulungi eh. byakuduniya byawedde That is how simple life is. Yes, nolwekyo at the end of the day point gyetubadde tukola nti government efune trust trust eyo ejja kukola buli kimu beba yagwa omanyi gavumenti e, engunjufu zejja nembuyinzanekyokulakulira gavumenti ekisisaawo gavumenti yebungeza teyina eyokeina ebisanja e, naye gavument prime minister baafunamu enkenyera tyalabika hmm. abantu tebakyamuyinamu bwesige mm. adayo nategawa akagu akalulu akeje ekisherecho afuga abantu ngaba mukakasa boba tyagute bacha kukakasa ngo wote kona mara rutu ali mu kapenyo mukazo muna mvumira kani nini nini nyabo mvumira bwere tugenda kulonda lwakubiri Eh, tofuma mm, gwekunga abasinga obungi baleme mm. kumpagwekunga abasinga obungi mm. baleme kumpa tojja kundabako kati kujja nonvuma <laughs> obavumira bwerere nolwekyo nokazi natunaogani maama wange nonya nange businga bungi akakoko nakafiiriddwa dda era nzikiriza naye tonvuma nayekyoba okola ate nkukkiriza mu demokrasi kunga abasinga obungi eh? bagwene nekyogamba nze tujja kundabako ngaomubaka wamwe kakati aliwa no basanye kwesesetula otekawo akalulu otekawo akalulu ngaotegedde nti kati kanakaluka enteekawo ngenda kwekizitinga naye wano ebyaffe ebyobululu mm. si bye bitwala abakulembeze conclusion nenda boyiza osigalango kyakolanga MD bulomuntu omuyitako taseka program zaifa taseka producer taseka ero ugano gamba umuntu ngezo kasinja ugaba haja tumanyi singina kuda sajja babaka eh, mazini kakaje tegeya ndi bakama abo nafa kulembeze nase kumwambika sambuza olote mu misere ngatune ngata kusimu yanda kusimu chiringa kazi wa banko alex bakubira nagamba tofa hiyo hmm. munaani zaleta kusaba ebiriho nomwongana kutya nabanja ne uh, omwogezi wa polisi baganye abantuokuwa abantu emmere sobola kiweramuja kusasanya ekirwadde kya covid endala ebintu kuli kyonako kyona eh, ekusookera eh, oh, oh, eh, ddala nagi amanyi naseeka wange mm. nkamubuuza because on average bwoba osala zuhiye waka ofunayo abantu nga abiri ababaawo oba kukyalo asatu nemwanaye kati nkole ntya sanjagadde bantu kukuŋŋaana bwe batyo nga tusale ntaawa naye nti aleete niya genda olamuze nti mm-hmm. bakubuulira esente zegula oleete niya mu sente zennini mm-hmm. ozigabe nga zuhiya kibuzibu gavumenti bwe yakoze yagenze neyashuminga nti mukyalo wa bodaboda eh, yasigala akola oba avuga wa takisi owomukyalo hmm. yasigala akola owa boda womukyalo avuga ava kampala hmm. avuga ava kutambula hmm. obuduuka bwomubyalo ababugulako babigere oli atambula n'agenda wali n'agula ebintu tova mu buli katundu mulimu akaki akaduuka kati tewaliyo ate mu bwavu batunonyo abakyagula ebintu ebyetaaga booda okutwala ekitereke mmere vakubeena abekampala bagenda n'agula ebiweere nakasero mukyala abantu baavu batono nnyo kubanga emitwalo kumi gireeta kiro z'ennyama ziringa mukaaga musanvu ezowetaaga zipangisiza wa boda ngaotambula walikwatakubaawa notambula nogenda medi olwaliro bweoyingira edduuka n'emitwalo kumi gya nabbanja sente byonoogula teweetaaga abikusitulirateweetaaga kaveera ka eh, mugwagulaaka gulubujyamu <laughs> <laughs> ebyemitwalo ekumi hmm. n'ofuluma n'okola ki n'ogenda okujjako ng'oguza ebuwunga bwokka kakati abantu oba nobagamba nti tobawe temugaba mmere hmm. tyaba nti temugaba mmere kwesyoni eri nti lwaki bagaba bulijjo bagaba bwoba togabye bwoddamu nti lwaki bagaba waliwo obwetaavu ngaomanya nze mbadde ne n'abantu bewange waliwo omuvubuka omu omanye abantu batiisatiisa nnyo naddala bannabyabufuzi wa boda yankubira ndi ku stage ali ku stage ngaatadde mulawudi <laughs> erabidde waali waliwo <laughs> bakigatto bange ŋamba mm. katwano tetulidde emmere tetukoze ekinaffe enjala etutta neŋamba mm. mm. kati siina sente naye benaafuna omusaala nja baleetera ki kikimbi benaafuna omusaala njatunulamu oba mmwe musinga obwetaavu kubanga abantu bangi Mm. Eh, waliwo abagwaboda wakyatist wazze ku stage mm. olinawo gwolinda mm. naye waliwo oli wakatale k'omubuulo gwe baggala eh, nga talina jjajjawe aviera ddala ewaka eh. kati gweoyagala gwe gwe mbansoosa kubanga gwe owekuŋanyako ne ku stage awo notekawo social pressure ne waliwo oli nega nja kukikola ka assessment ndabe mwana onaatekayo akatambi ngalooza mwenga ninda biteeka ku social media actually nze nakatambuza byeyakatekayo nze nakakwata mm. nekasa mu groupu eziwera zikatambuze zikata mm. because at the end of the day muteekwa okumanya nti abantu bano abagamba nti emmereje eri balina okwetaavu ate obwetaavu gwekyoga nti tojja kubawa tebuvaawo kati gavumenti okwekangabiriza negamba nti abantu tebagaba gwekitegeeza teekawo engeri gyokolaki gyogaba ukantcreate vacuum nolwekyo nze ndabanga ebyo nabbanja enyini alina constituency mu kampeni ezasooka ziri food distribution mm. baminisita bebasooka okutwala emmere mu byalo gigaba era ojjukira nga aruna kasolo mm. hmm, n'omulala nga bakutta emmere ne bagitwala mu bantu bwobeera ngaoli mulonze ngaabantu bakulonze kati nze waffe abaddeyo ekizibu tulina ambulance emu ebutambala nkubira decision omukulembeze zolina otekinga tulina ambulance eki eddwaliro lina emotoka eki ebadde etambuza abasawo ebadde etambuza eddagala mm. kati nga batyo gitambulizaamu aba covid mm. obwetaavu obuli mu byalo mulina emmotoka emu yetambuza ate abajjanjaba aba covid watwala doozi ezigema bina bonna kyebabagema kati questioning eriwo dokita alina okusala wakulira eddwaliro agitambulizeemu aba covid ateke naba nomubuzibu oba asigale nga atiisa abasawo bo batambula yena ekizibu kyebaleese ngaomuntu owa bulijjo bebaga nti omulwaddewo nti taata walwadde covid ate gwolina omwevugira mm. kasitegeza naawe ngaolwala mm. bwoddeeka nga naawe olwazaabaki mm. mm. nolwekyo musosaati ekyo mu ttale olwa covid ekyabadde kiri very agent kubafunira motoka ambulensi yakubiri nga tonakola birala byonna ngekyo nakyogeramu nedogeranga nti obukizibu kati kyetulina scientifical tetusobola kutransportinga mulwadde waki ekyo atwine gayagala omukubire tiye ajja buli kiseera hmm? omutukoleki otambuze abantu be kakyebyo mu byalo nze ngaomukulembeze yuna specific need naye ate ino ne minisita baragamba okugenda okugula emotoka zobujjanjabi bagula pickup tebibaddebagula mm, pickup pickup tetambuza muki mulwadde kakati gavumenti bwebaogamba nti ababaka tebagaba mmere kale bonna nabo bajeyambyula ensi zaabo gwe gavumenti oba transporti ngaabalwadde bukwata zonna ziri mu byalo mm. ezisinga zababaka mm. zabakulembeze ezobwanakyewa bonna baveemu so kikyogamba kyetutakola yes teri muntu agenda kukola risk agende nga agaba mmere atakisansanye n'obulwadde very simple nze nsobera gavumenti yeyandikozeewo mu kino ekyoga nti ababaka tebagaba abakulembeze tebagaba genda obubawe teeka mm, mm, ebere waba aradisi baba taddeyo balyayo mu byalo mm. bekangabiriza n'ebimotoka bipya gamba baradisi bo kati gwe bagamba nti otwale ku disitulikiti yeyanye yange mm. yebutambala eh, eh, eh, ah, ah, eyange nze gyenyina gyolina kati nze abajja okunsaba mbasindike ku disitulikiti dokitoluka kungulu natugamba mm. naga nti emmere ejja kuvundirayo <laughs> temere eyinza okuvundirayoeyinza okulundirayo kati ebyo byona gavumenti ngeyagala okubijjawo eteeka emmere emere etambule mubyalaera teyajja kuwa nga gavumenti ewadde kati e, gavumenti enebeba simple beba telina byakuwabera telina byebegaba ekyokubiekiteeke ku disitulikiti ega abantu mugendeeyo waba rdc waba asirikale bagende bagaba emmere bweba togiwaddeeyo towa mateeka gavumenti engunjufu kyeyandibadde ekola kwe kubuulira bano abalinawo abasobola okuyamba ku bantu tibemuba mugaba mugabe bwemuti kitinandi mm. suubidde mm. nti emphasis should have been omanyi bantu balina olutalo ku buveera mm. ng'abantu balowooza nti olutalo lw'obuveera lwakubuwera olutalo lw'okuveera kwali kusomesa abantu nkozesa yakaki yakaveera kwali nga tekinologi atuuse kati lwatoyinza kugjawo social media <laughs> oba kiki no olina kulongoosa nkozesa yaki ya social media so si kugijjawo so gavumenti yanditadde maanyi mangi nnyo n'obulango bungi balina biliyoni munaana ez'obulango bandiradde bakuba obulango bungi nga bayigiriza biliyoni munaana nga bayigiriza abagenda okugaba nti emmere banebemuba mugigaba mugigabe bwe muti hmm. bino wammanga mu bikole ki mubikole nenolwekyo eh, eh, eh, gavumenti betugamba gavumenti betugamba olwaleero tekyeyagala okukola kuwera kugoba ki mm. mmere no emphasis giteeke ku kusomesa abagenda okugaba nebebabawa nti bannange mweyise mutya bwemu simple kirowoozaawo nsonga ndala nnyo gavumenti enina eyo eyabavubi ekyo kyesobola kubanga gye baatuwa mm. kati mwebaba gavumenti eyabavubi mumukkirize nti abavubi bwe batyo batambuze ebiki mm. ebintu byabwe sebamala ensonga kwetwatandikidde omulamu ogujukira omulamu ogujukira katukansooke malirize ensonga yemmere kubanga mukama wange ajogeddeko bulungi tekiyina actually kiri nti omuntu gwomugjaku omulimu gwalina okukola omuntu gwomanyi nti noguno gwe mulimu gwalina okukola mm. gwe n'ogumugjako nga gavumenti olina okuba nga omutondeddewo ekirala kyagenda okujja mu sente gavumenti okeera obukezi negala abantu neteeka abantu ku muggalo kwolwo lwe yali alina okumanya nti abantu bano abali ku muggalo badde balina okuba nga balina emirimo gye bakola era balina we babadde bajja okyokulya tebakola lwakuba baagala bwagazi genda kukola amini kugenda kwejalabya bakola kubanga baagala okujjuza embuto zaabwe baagala okulabirira famire zaabwe bagala okukolerera abantu baabwe nensonga lwaki bajja okukola kati ekyo bwokijjawo bajeeko ebisoboka ebyokwejalabya naye balekeera omuwaatwa gwokuba nti basobola okulya omuntu osobola kubanga omugjeko omulimu naye ate notamugerekerawo muwaatwa gwakulya noleeta programu enungi nogaa kale ngenda kwaka abali abawejjere nnyo naye mukampala muno mukulu medi bantu batono nnyo abakyasobola okubeera ne sente ezisobola obatwala ye ne famire ye enaku ana mu bbiri nga takola ki nga takola bantu batono nnyo ennaku anamubiri ogaddewo bizinensi ye takola naye ngaasobola okwebeezaawo ne famire ye obulamu ne bugenda mu maaso just kulya kokka kulya kulwala renti eki abantu abo tebaliwo so omuntu avaayo nagamba ti aa banaye kankwatireko ate bana baliwo olinze emmere baginone mu makaage bona abantu basulamu ogwotaka nebagamba naye gondiwetulaba bakirimotoka ziba zikkirira abaana be baba bagula emmere oba tugendeoliyinza bajje ku geeti oyagala bakole batya so buvunanyizibwa bwa gavumenti bwoba ojjeewo omuwaatu omutwafu nekyokulya okumuteerawo ekyokulya era buvunanyizibwa bwaffe ngaabantu neddiini etulambika bulungi naak'obuntu nti olina okugabana nemunno nti wobeera olina kyolina ntosobola kwetya ku muntu nga ye talina kyali tosobola kubanga ngewaffe eri wakiso ababooda obasanga awo nobayitako buyise oba oli ekyanamukaka obayitako buyise nga te okimanyi bali bubi ekizibu mpozi nakyera ekijja nti ate wojja n'obayamba abatafunye ate nabo bafuuka kizibu oba kyegala kyendegeeza hmm. bafuuka kizibu erigwe nebalowooza ososola ngate technically aka gwabadde olinawo akatono gwasobodde okukolaki okugaba wabadde olinawo tugabe nga wano wetwali tugaba nti ofunyewo miliyoni mwenda nti abanaayi onabomuwange agamba hmm. nti gavumenti ogana abantu okugaba emmere yo ebawe ebawe olomusa gwe tulina eh. minisita wa kampala eh. kyofa mwanyi honorable kyofa kabuye amina so ali ku task force ali ku task force sabasoka uzekwakuza minisita uzekwakuza si atuwemere minisita sokera kufa wakulihanye tuvewa na bantu batuke twabadde n'omugadi ne minisita ali ku kyemmere rebu minisita uzekwakuliza sebo naye kulise lero nga mukulu abubeka fedini yaffe gyetusoma <laughs> ega nti bweba ogenda okusaddaaka eh. tokaba mumakaago tobaleka nga bayala nfuluma bweruseyaffe gambabwe nabanga mpulira enjiri nasookanga bantu eh, banayimbalamusiza nnyo mikwano gyange ah, nga nesiimye nze ani atuulako noonaliva muwanga wonoobadde eh, eh, muwulira muwulira muwulira eh. kozaya bwekatalijirya naye omukama w'amaanyi nti tuli fembi sebuna lebo mwanga nsaizo kula sikula bie yu mpari ya bilikyo vade wa mbade ku zoom ee ya kwa mbade ku zoom tati ndo sabuna wa modernite modernite kwa mneti kia lese wala wa minister wee nemo ni zoom zoom na hika na ntibia uganda ena rebu yu ni bandara mtande we mbeira tenu na katine wa mbeira ewe utamu mbeira achi pasobulo kutese neta neta lakano facebook neta nrm yakano facebook nefe tuchariko wa fdc mukongo fdc harod kaija etubeera nabo wano olwakusatu twagala kwebaza kuba ntisobola okwetwegattako ensonga gwe yakuleesezza uh, ensonga nyingi ziri mu ggwanga ekyokugaba emmere oli kakiiko aka covid-19 sente tezinnatuuka abantu baagala okugaba emmere mubaganyi eh, ensonga kyejagala nnyo ku nsonga eyo ali kumuzindalo honorable sebamala mbadde maliza munsonga hmm. eyo eyemmere ngaamugamba nti ak'obuntu tekakukkiriza kwita ku bantu ekyo kimu ekyokubiri batuterewo engeri gyetulina okugaba abamu kufe tulasobodde okukwata sente netuziweereza naye gwani aweereza akasente akakaaka omusaala okaweereza gavumenti ekyalemeddwa okaweereza ate n'abantu baziyombeddemu abalala tetufunye abala tebategedde nti zabadde zabantu abatesobola bokka gwoziwadde naye wakiri asazeewo nga naye gwoziwadde osubira teyesobola naye ate nasobera jjajjawe yasigadde ewaka kubanga yajja okusobola okugula sukaali nokolaki nokulabirira oba aguleko sukaali neki nesabuuni nga ye ali bubi naye nagamba jajja kansookemuwe so awo eyo yembeera gyetutuusemu simanyi bantu bano bebakolaki bebalabirira kubanga bwe baba tewe abantu be balabirira ddaddala babamanyi abantu abo beetaaga emmere ate bagyetaaga mu bwangu ate tebagenda tutunulira ngaababaka nga batunulira ebisiikirize era tebagenda kutunulira gavumenti nga bagitunulira obutunulize nga tewali mmere bwetake tubataasa butaasa kizibu kubanga abantu basobola okuginoonya basalobola okusalao bagambe nti gundi yalina emmere mu lusuku lwe katugende tuteme twegabire naky abantu bakisobola toyanzi omubaka toyanziye onagominisita ensonga yeeyo ngaoli kakiiko ka covid mukibuga kampala kana abantu miliyoni nya bantu bagala kumanya ensonga kikyekirina okukolebwa kyekiganye tukole kituva tutya mu mbeera eno mututaddiye ah, mukulu meti neyanza nekkiriza era mudakiika ezo mmale okwozayoza abakulu bano ah, onalebo semamalamu kuyozaliza munange ekikulu eh, <laughs> eh, kati yavuddeyo eri yazze mu kyoto yatuse ku ntebe eyokyaerawano eh, negamba oh, ok webale kujja eyokyatuse yeki yemeezaly abadde alowooza nti bano bazanya kati kyekyo hmm. ah, ate nono kojja wange abengonge bebanzaala era ama omukadde nakiri jankulamusiza kwamanyi abeera ku kacbs kano eh, ate natakyayogera bulungi kasita okukamutawanya naye nomwana nalyoka akasalako saawe ah, ah, ojja kumpulirira soka ojja kivumbi munange webale yogayoga okuyitawo webale ate webale kwereza abantu bebutambala nabantu begwanga olwo nomukulu kaijja yetamumanyi naye njamujjukiza gyetwalabaganire edda enaluvula eh, awo ategeddeyo tweyaza uh, nayeabenaluvula muwulidde minisita antike etundire eh, ete mm. naye kituufuembeera gyetuvaamu yetaaga ebintu bibiri ekisooka bannayuganda be bali kugumiikiriza naddala bannakampala kale kansooke kubi beninako obuki ovunanyizibwa nakampala nemirirwano nakampala banawakiso banampigi banamukono mwe bali kugumikiriza enaku zina anamubiri tuzisenvudde era bana ababalizi abangu onali kukivumbisezakyo gotera okubeera owabwino so kyekiddako <laughs> ye next step eh. kyetunoonya nti exit strategy eriwa post strategy eriwa kati saawa eno webadde nzijapuliza nze lyesinga okunyonya mu biro byonna kati si mmere biki aa ah, ah. what next ekyokubiri tuvudde tutya mu mbeera eno wewali akazibwawo kujekituuza ku lukiiko luli naba nonno kwe bakiikirirwa ndowooza honarebo dokita bedi bwanika eh. ne honarebo dokita obamisa kyono wejjinjaawo so ki ekiddako ye isu okuwa mmere kirungi okuwa mmere kirungi naye ekizibu enkola tukanye obuzibu obubaddewo mbadde nabe ngamba nti sinalabayo bantu bakuŋŋanye makumi abiri mu kifo kimu after three days oba t notawulirayo nti abantu basatu oba bana covid yabakutte how nange simanyi era kwaba abasatu omu alina okufa ogenda okulira ababiri bali mu intensive care omulala omukama alina bwayamba so kati ebintu bino byemuwulira nti emmere eh, kituufu twagala okugaba naye enkola ye isu nange kenyini kinuma ewaffeefulumekigobanegamba oba nkampeyo kano isu olwokuba nti mwonalebasemamalaye wana bagaba emmere ye tayagala kukolanga ffe wetwakoze isa ku simu ekoleki etuuke kubanga ye alina akalala kabaza kwadiendovudeddeyo ekigendererwa kye tugita political capital hmm. kakati gwe bwoba ogigaba yiyayo amagezi amalala wakiri ekiteeka wali ogamba gundi ate boliteeka wali ogosirike obwo gambe bajje omuomu akyatkaliyekisaawe kale yabaddeko kaleko olwensonga teyakuŋŋanyiza bantu baki mm. naye ate nakyo bokikola tolina kontro ku bantu nti abantu kale omwomu agenda akoleki kyekizeeta obuzibu enkola mwantu ki abayala bomuyala taba nampisa mantu ki abayala bogenda okugamba nti mutambu waliyo ne bannaffe abagigabye baidhawe bini nayeaplogobonoleeta kaambe kati onowekyanamuka mm. simainaoli mubizibu byafenigololikatlimwemulina bulungiko mulima banemwina mm. kamere tnowetambala agira faini abogyebali naye atisi talinga eh, wekampala owuwo talingawaawa newewangaalinda avudde ekampala gwatwala talingawa ekampalaye talina wajja kati akusomesa bange abeerubya medi hmm. nga bwomanyi lubaga division eh. ye talina waasobola kujja waki kawonaye nina omukisa era nesanyu bakedde kunkubira nti awo nale bakasente twakalabye kuze bannange bayibuli egamba sina akatunuka enkwadeka oba okolaki okwata era bayibuli etugamba bwaba otambulidde yagala muno mulinanwawonga bwokola ki era yekino ensonga kiwonale bu nabbanja ye kati kyetulimu twagala muno nga bweyweyagala kamwetooke nti aa ah, ah, nabbanja aganye enanga <laughs> aganye tujja bakwata ati kyengambye enkola enkola erina kubeera etyaenkola kubanga enkola gyenjagala kugambye abantu amakumi abiri ojja funayo abantu bataano bakugambye bafunye covid netujiwano senga medituze mukizimbe tuna abantu makumi abiri tetusobola kuva wano nga tewavadde bataano abalwadde omunaafa oba ababiri ne bafa ababiri ne babira mu intensive care fena tumanye okujjajaba covid si kyangu so abantu ekintu tulina ennaku mwenda tusooke tugumiikirize tulabe mu nnaku mwenda ki ekiddako nze saawa eno kyenenoonya kati mu bakulu bano kiri kimu what is the exit strategy kugema thank you naye ate sagala tutuka kugema mwaga bizibu byagambe ekundi tokola ate simanyi bikivoluntary okimanyi ekyaleeta obuzibu kajja ono musomesa mm. lwakwakatayiza okwebuzabuza kanjogera ebibye hmm. kaija tubadde ekyaleesa eh, obuzibu ne ku luno kumpi ebimuba eh, byaposoninga ku baana naye ate bwe baana abasomesa bagamba a ah, kyofe abaana si bazibu hmm. fe abakulu fe baki hmm. kuba abaana tubasibira mu ssomero nebabeerayo naye fe abakulu fe abatambula tica neyakobamu neŋenda ate tica ate abasomesa benyini webaŋamba nti aa ah, ah, ate fe abasomesa olwensonga tugeme voluntary koti biki ekyo kaada betunaggwamu ekintu ekyo nedi walabako nga batugema menjaitis nze nali kusomera enamakunga tetwalitutwa okubaganya nabirowoozo akasunja kamulama bakakugemako fe bajja buzi paleti kumaca cucu tetwakubaganya birowoozo mulaama teyagwa mu uganda poli yaweddemu ati netukugamya munege kola kino otaase kino kati abantu bamaze kola kuweevu 2 n'obulumi obugenda mumaaso emagabakatwegemekatwegeme awuliza yagala kumanya ogaa nti enkola gikomansizeteka okuteekawo okugaana kati tukole tutya ah, oba ah, basooka balidde ennaku mwenda bakimanyi bayeeri amagezi amalala enjala nga weruma abantu omuyala nti lindako ekyennaku oluusi tuyinza okwekolasa mm. anti ekirala enjala kituufu eruma abantu mm. naye ate saagala tukikozese ngaate tutwala abantu mukufa tulina wetugamba essala yaffeffe yetusoma kitaffe ali muggulu twagala kutwalakati so njagala ababaka bano temututwala mukukemebwa totwala bantu mukufa kati obubi buno mutuwonye covidi we bubi nkimanyi onabasemamalo yagala gyabantu byaanamukaka mukama yebale naye tobatwala mukukemebwa nina ababaka bendabyeko bangambye nze kyofu okuva ebagira bwetisijjangako wa mukyalo waffe eh, sijjaoyagamba <laughs> <laughs> nti okuva wenava esijjayo lwakiera ebintu ebimu babikoze nga omukulu bwakoze olwaleero mupaliament bateesa n'abantu baabwe ku zuumu ne bagamba nti atugenzeku paalikangambe mugombolola yempenja Ah, ku zoom so kale mbadde mbasaba tusooke tulwanyise enkola enkola yesinga okuleeta obuki obuzibu naye nga kitegeeka bannange tuli wamu fenna tulumwamu era ne gavumenti okuvaayo n'akasente kano ate n'okuddamu kiri nti baani biki gavumenti okuvaayo kwe kutunira ku bantu abo abatuna ennyo oba section eyali ate obubi esinga ku balala fenna tuli wano sente zituuka dizo aba zifunye kampala kampala yekka nga sitaddeko miriyoni abantu emitwalo kumi n'ebiri mu mukaaga amini amaka emitwalo kumi n'ebiri eh. nkaaga mwana zamaze okufuna sentelisen fe twatulaningira maka kireka hmm. gavumenti eyamu yakola bantu twagamba amakaaeriewedlockdown eri ewedde hmm. mwagamba buli mutwe hmm. akawunga kiro bweziti ebijanjalo kiro bweziti kati eh, amaka bwe mba nyina amaka nga mulimu abantu kumi nomulala nga mulimu abantu basatu mm. omulala mulimu abantu babiri mm. ekyo mwakirowoozako omanyi ebizibu byabantu gwe ngimanyi gwe intervention eno yali ku maka tetwali ku bantu kati amaka g'omukibuga kunfena tubimanyi aano batano egira gundi nendala songa ekola emitwalo nga nsanvu munaana nakubona mubiri mugaba meka ebitwalo kumi kumi buli maka olunaku ekumi bbiri mu bisatu eh, its okay osobola okubala breaking otya nefe buli maka hmm. ye gavumenti enkumi bbiri mu bisatu famire buli lunaku nakwanamu hmm. ah, ah, emotoka ya gavumenti ekizibu kyetulina bwetunyumya wekityo hmm. saawa eno omuntu awuliriza hmm. owekyenamukaako owebutamba hmm. tayagala nakumanya motoka mwanga kimuyagala ah, gimanya saawa eno yagala kumanyabakuwadde saawa eno omuntuaminisita eh, ah, naye kyebagala okumanya si motoka mwetambulirak alo alo atandise okudidivertinga eyo tukisaaa discussion kakati kakubuzayo mukulu medi njagala kubuza mukulu muwanga kivumbi emotoka ya gavumenti netali ya gavumenti ekwataganidde waku covid saawa eno kyetunoonya <laughs> muwanga abadde mupalyamenti ebisajja bimekao lwaki buli kisajja gula emotoka Nze kubuza. Nende nende lwaki bisa kuluna ngambe muwanga njagala ngambe nti miliyoni oba kikumi. Bibiri. Nze oh, okay bibiri. Mm. Kyofa ziizino bazigulemu gundi vaccine nze kyekyo kakati kyenoonya mu bantu yeah. era kati abantu bonna beesisinkana bagamba thank you very much mpa vaccine kakati muwanga eh. nze bwanaapa ŋŋende ebutambalaziteekako conditionbateekako eh, mm. condition nti nze vaccine ewange egenda gamba butambala onooba onyambye ennyo kubanga enkya nga tutumizaawo astrazeneca nga tugenda mutambala gwange mabakitegeeza tebatumyaatubuire tebatumyanga vaccine abantu baffe beefiire teri vaccini ensolooza omusolo kuli muntu ku musolo gwensolo nsoloozezza nesaba emiliyoni 13 egule vaccine nebasooka twagiwaako nadda ssente eziva mu musolo ogwaffeffe eziterese buterese gamba talina wakuwa kugula vaccine naye wano egamba tugiwa ebibiriludde awaja atagamba bakamaabe bakamaabe babadde wali nga bali mukugamba nti tebalina wadde banayipremisa gambyeneminisa wa health nagamba mwatuwa sente tukkiriza ziri bwe ziti twafunyeko eh, eh, eh, abagena otuwa doses za miliyoni emu zabantu miliyoni emu esente ezisigadde zikyaliku akawunti tunoonya atuguza obaddemu mu palamenti ate nagambyekirungi takugambye sente sizirina nanyonyola bwati kanyambe mwanga kivumbya kajja atabaddeyo nanyonyola bwati nti abaayi ekirungi dimandi ya covid ya vaccine eri hai era twasasuddeko kino tugenda kifuna feni nendala tugenda kambuzeko kuminisita ogambe twagala strategi yakugulawo game hmm. change game changer vaccinating people hmm. ewange mu disitulikiti gyenva etali kampala ekutambala eh, mwatwayo vaccine bina mu mm-hmm. kinaana mm-hmm. ku mitwalo kumi n'ebiri for essential workers kakati mm-hmm. that means population eya bulijjo teyinayo wadde omuntu n'omugwe mugenda kugema ono badda nti olwaleero omanyi kankula mwamugundi wakajja mu budget eyaggwa eh? twaha gavumenti ya uganda amagezi netugigamba nga wetaaga milliyoni lusanvu Hmm. okufuna vaccine hmm. okugema abayizi abakadde bonna abaali vulnerable group and essential workers hmm. bwemwakola sente okuteeka triyoni emu ku defense muclassified bannauganda ne wana ogamba babakapala mutumi byakulwana ambulance netubawa sente billioni abiri mu bbiri netwagala nti wakiri mugende muguleko era zikumi kumi na mukagaaawaenteaiuzemu pikapmugenda gula pikup za mitwalo esatu eja dola mwagula getaano hali yari yebi tajiriyo kati ukampula chilale chiliko sente zunga mge na mkampeni private people ze baba wa mwazi tuwane mzino nyamu ulu lechizu fundi ngira mu supplementary so lero wemugikoze lero mugikozeati gwe musajja gwe musajja gwe sokoddeko katebe kati wetegereze gavumenti gye wagenzemu wekola wandiddayo mu mafuta bannakampala naddala mwoli neggwanga lekwagulimisa wa uganda yonna Ah, ambulance enze eh, bano ze baagula ono byatayagala omanye yaki tayagala kwogera mazima tajja kugamalayo eh. ambulance kumi kumi nameka era omukulu azitugambye bulungi kwali abe hmm. era sitooku ya ambulance gye tulina mu uganda bibiri kyenda munya ekyo nakyo kibaddeera kampalaeyasigendeyokampala ah, ah, kampala nina ambulance abiri zikola 24 Hmm. ne kolose tange ekola 24/7 hmm. kakati saawa eyo esuubi gyetulagala okuba bannayuganda ziri 30 biliyoni zezagula pikup era buli pikup hmm. bano ekibaluma pikup bagigula emitwalo ebiri egya dola ah, obalowooza tekiriyo kyekiri kati etaano egyo sigimanyi nze akawuntabeera egyenaya mitwalo emeka era kwekuleeta pikup ezigenda okubeera mu disitulikiti zonna eza uganda ekikumi ezo kakati esuubi tinjagala okuba bannayuganda ekisooka mm. fenna tugende tugemwe ono kyofa gwolaba onabamwanga eh. ono kyofa gwolaba bano bapresident beyagamba abaana eh, badini ebanra bakitegeresebo mm. bano benra bebaleeta yalyanga buyikiyiki byavuddeyo agudde buzimu masafu ali munkoko nzungu alya buli katitwalinangayo taata wagalabuzi hmm. taagalabuzi yalinga awezamu oli bbc hmm. eh, omutakome erinyasiyeragidde eh, kakati oyo bebano batabani babwe olinga yaweze mawulire bbc mm. nebalanga nnyo otalwe nra kyofaobufunewobateekaeyagamba kaitebanrabadnabwebategere ekintu kyabwe ate ye yalwana nabo bwatabayamba kati eh, singa ekintu kimubaakubantubajjabamaminisitaatumalizansmukwane mm. <laughs> ekisinga obaesuubi eh, eh, nti muttaddi enteekateeka nga bwetambula Uh, vaccine kazituuke kwaga vaccine ogambye kuba eriwo lya kugema bantu lya kugema bantu ndi market waddeyo leero yes. no ya tuwaddeyo nefe bana ne sende za fe zigula di sende za fe zo zingwa minister zigula di minister sende za fe za bantu abadde mu sanya zamwadde bawumwadde accountability bulungi ekyo ndi kwata kirina kikino kyogere bakwadde bulungi accountability kakati kyesaba abantu bagendeku health centers mm. eza gavumenti okugeba kwabwirire bagende katutandike ti covidvaccine bwenetuukaago maziga wakaima galinze kuwolamiliyoni abiri mu emu n'ekitundu ezigenda okugemebwa vaccine ezijja ziri miliyoni emu bakagema komiliyoni emu ezijja zirivaksini bwetuuka tujja kujja ku cbs era tugambe nti abaaya bebutambala gombe mugende bakoleki then wano empenja mugende babakoleemasuulite eh, okimanyi ekyewaffe eh. kapeeka mugende babakoleki so mbadde nsaba bannayuganda mwenna mbe babageme bwetunamala okubagamba tukulietinga eresistance eno nga ffe ok kati abe waffe mukimanyi ab'omulukoola tuteekewo resistance eno ekintu tukigule eggwanga ligende mu maaso eh. bannakampala badde bakijumbidde mm. era nsanyuse nnyo kuba ndalaby ebiseera ebyo akabaddewo buno doozi ezibaddewo fo kwezi emilliyoni emu emitwalo abiri kumpi corporation esinga evudde kampala bo bajumbira nebagenda ku buli health center y'omukampala mm. era nebafunye sente mirundi esatu ngenda bakola mutya ku simu oyo mbadde njakala mumanya naye kyekisoboka kibadde tekinasobokaoyo mubbimanyi ah, eh. eh, bano batulagira jo mubbiesimu bweba ebadde ngaeririgestad mulinya lyemirundi ebi eh. ngeyo tukulaion tumaleokwetegereza mubadde mubuuza batugamba batalina sim emotoka ya post bank egenda kutambula ngegaba eh. yetandika ddi <laughs> kakati leka balina esimu baggwe eh, ogyakazakiaaakumubuuza eh, omuntu aba alina omuntu yafudde eggulu okyegede kyentegeeza enaga muntu ye hmm. weeri hmm. n'erinnya lye eh, lyawandikwa n'essimu ye yasigalaku hmm. okyegedde abo bebasinga obungi abaafa naye ngaessimu zaabwe abalabe bazikozesanga nendaga za bwaba bamuwadde sente mugenda zirondoola mutya kabuyekyofa linda ko katika nkusomese kabuyekyofa yayagala okunsookayo naye tetudduka ne tuyise ewaffe kakati nze kabuye kyofa mhm. national id yange cm mm. bweti essimu yange ziro musanvu weziti kakati tusasula tutya kabuye kyofa atalize ne national id atalize nessimu ye mm. kati gweboba wafudde omukama akuwumuza emirembe bino bikole ki era tezijja kugenda era ebyo ebimu kubireetedde abantu obutafuna kisente akyokubiri alina esimu za mirundi emeka era ezo babadde nga yeyo banki gye bajjamu mwami kaija ne bateeka ebbali ntikikirizibwa eh, osobola okubeera esimu zo ssatu eh. netugamba teekayo emu boteka yesatu kitegezo yagala funa emirundi emeka ngoye tukugamba womulamu so kati bana gurupu eri gye bagamba ekya buvalian van mm. egenda okutambula eh, yejakulasbamale okujjamu banobona bagambe nti o oh, ono national id agirina naye ekizibu kye talina okutambula emotoka esooko kireka ekyoebanka mwagironda mutieyo eh, eh, banka mwagirondabanka siyabugavumenti mm, yemmwe Ba sai. Housing Finance wacce taimako wannan. Gaskiya. Karke ba da ce. Yanzu da yanzu. Jama'a guarda Eu mun kuriya saint. Na fakuru abin sirri madam za a o Ne na da gawa kana so da ba ran. Wannan nsoka okubaza omubaka wange saadi eboma etwa ambulensi kankusiibula endowooza oli ku birala wanyi aluna kalema munankyukakyuka bakulira bakulu ah, mbaka mukiriza bine baganda nibyakola zatopesa kawe yego bintu olebochofa oina katesa kugera nokola ate gokerewa mu studio uli wogeza kuchala iroji sawa kubiza sawa mu spanju sawa mu tabya mu jaja ati mu ndo sawa mu tabya ina ali mu yende kwa so kujamba ubujyo ngikigeza abantu bagakugena mu ifi ona lebochofa mutu ukawo mubiraba mumbera sajamu naye wewe mabuliza amanyani sebagago yeza kalema haruna sebo munankyuka tu kalema haruna we mukono ndi memba wa uganda media colas association ekibuuzo e, namukonomunsasudde ekibuuzo mukulu mugira ne mwogera nga mulaga ebintu mubimanye olwobubi naye mukama wammwe ne mwagala okusahisa bannauganda wawe bagenda okubafuniramu okugeza bwe mba ndi mwana ize naye bwe nkyala ewa bishopu negaana ebiri ewaatata byonna nga bayibu bwekolaki bwetusomesa ekyo mubufunzi obadde ogamba ki munange bufunzi obadde ogamba ki ofa mugezeeko okutuyamba bannayuganda basobole okubenyumiriza obukulembeze bwe mulimu naye kakati bakimuwagakibumbasadde basebwamala banyagula mmere temubakkiriza mwe mukozeeki nga gavumenti ebali kibuuzo ekyo halo abakulu bonna mbalamusiriza bannange bwe tuli mu kujeera ensoni ensonga bazimulungudde naye mukulu kyofa njaga nombuulira ebintu bino bibiri lwaki olowooza buli gavumenti yammwe lwefaayo nebaako kyegamba nti mwegemese abantu basooka ggaana kiraga nti bagiinamu obwesige oba tebakyagiina kwesige ekyokubiri lwaki olowooza abakulembeze baffe bakawalya bansubugako n'abalala baalani bagaanye okukwata emmere bagize mu taskfor kiri nti emmere yaweebwayo omulundi ogwasooka teyakola ki teyatuuka n'ekisembayo olwaleero ofunye omubaka omu wekawo empaawo ambuulidde era nti alina ne bwino baddira ssente minisitule y'ebyobulamu n'ezisaba nga zaggula ddagala ne bazigimma nebagisa ku akawunti y'omuntu atalina mu ministry mbwefulansi gye baali balina okugula eddagala nebitakola ki nezitatuuka bo balinda sente batuwa eddagala otangaza otya bannayuganda eddagala lijja ddi era lituukira wa tukimanye nze makolo kabuma amanya nekibuuzo bakwobulwa kalongo tetumba tukiendelea kuuza hapa kwenye studio kiendere nokuvanga vamulimu vamemba va paramedi tuwatike vatesa ne vanamba gavumenti tuwakati voyayaiko kane makumi abiri vwana medi vafunye bilioni abiri abiri kugura motoka kavaliyagala kunvu abiri ntono bibiri bafunye milioni bibiri abo baka va paramenti motoka eno embeera gye tukyalimu gafuba na uganda mbi Go after me. Thank you. Two years, two years, two years. Minister, tumalize. Wakula msimu wa ujibu ndio uzo. Ah. Tuyanze za nyuma ndio. Wewe ndio nikuruksa tu uje. Okumwa ku de minister. Eh, Mukama ngi lero banga ndisa wa bili. Ne tuyanze za nyuma tuyanze ige. Nikwa ne jange mwe bali abawuliza. Na bakubiye hapa. Na banja kutasa wa bili. <laughs> Ichi ndazeti abantu